atas proses penjarangan dan proses pembungkusan efresh di lokasi tanaman ke sembilan. Yanlış panen anggur kan kampung padang bulan ya mungkin hasilnya belum bisa maksimal kita masih belajar mohon dari teman-teman atau master-master anggur khususnya sama bapak kepala desa bapak imam pak Gadi dan Pak Bambang. Wonten gunting Mas Mamek. Iya. Lah sak ya, sak nganune ra apa-apa. Sak gagal nih. sembarangan pemblongsongan. Ayo, demetil-metil metil metil juga Ya, dah. Ini proses pemblongsongan oleh Pak Bowo ini.